这招被你学会，我直接丢饭碗。但是这么多年，无论是爱好者还是职业运动员，我告诉你，没有一个人学会这招的，没有一个。我估计包括你啊，真的。你看一下这招，就是左腿低扫踢。大家一般怎么踢？现在在踢，左腿低扫踢。看，说哎呦，有感觉啊！你看，直接往那边上步。但有的高级的玩法，对吧？怎么做？你看为什么有高级玩法？原本我踢，他直接交叉格挡，看，他格挡，对吧？但是我如果往这边走。 他格挡，他格挡不了，为什么？因为你，我踢这边，对吧？而且很多人不太擅长右腿的提膝格挡，所以他可能找不到时机。但如果我踢得熟，就算你提膝格挡，他防假动作落地，嘣，再踢。所以这招真的很无敌。你需要的是踢中那一个点。我来教你步伐：斜膝上步，看左脚上步，然后右脚要踩中左脚的点位，身体瞬间滑过去，然后呢，重心往右边压。哦，这种感觉，看。 有感觉，有感觉啊！现在试试，我现在用别的方法也行。我们俩人一腿，嘣！哎，这个没有力，为什么？因为现在人身体往那边走了，所以我说这招，我告诉你，以前我运动员们没有一个学会我这招的，没有一个啊，这种感觉，很轻快有感觉。我再来一个，啊，嘣！ <laughs> 有感觉，非常感觉强。为什么？你要最后很重要一点，把膝盖打直，咚，打直的话，那个力哪怕很小。 它是完全磕进去了，而且要磕的点位不是你看视频就能找到，你要自己去踢，而且它的方向一定最后是横着碰这样过来，而不是斜着滑上去摩擦皮肤卸掉一部分的力，对吧？所以力一定要九十度的砍进去，这招非常重要。我们再来一遍，轻轻的走，嘣，哎，他来试试走，哎，换一个角度，换一个角度，走。 OK，那如果你熟练之后，你可以加一些动作，最后右拳上嘣去踢，让他来走。对，所以这招非常好用啊，建议尝试一下。